でその後に、えー、カナオそうねカナオのところに行ってね、えー、そうだねこれもだからさいやもうだからだからさ葵何なんだよこの回葵を落とした後にカナオにすぐ行くっていうねまたそこでもエロいことしようとする本当にね天然ですよまあいやらしいもう無意識だからねまあいやらしい <laughs> ああやだやだやだ見にくいですから嫉妬は本当にやめてくださいね、えー、かナオ 過去のこともあってなかなか自分でねこうどうすればいいのかあの決められないんだけど炭治郎が、まあ、あの確かに コインでねじゃあこれからね自分の心の声をよく聞くかどうか決めようって言ってね投げるわけですよ。うんそして見事、こう的中させ表を出して、カナオに人は心が原動力だから心はどこまでも強くなれるってね、この言葉を投げてあげるっていうね。なるね。ああ素敵ですね。あの2人の女性をこう救うというね。カナオもやっぱり単純にね 僕恋してるかなって思うんですよね言及はされてないですけどねそうだねねえええ、そうだと思いますよそうなんですよええはい。これは本当も、ね、よかったですね。悪い男ですよね。本当に本当に。今後あのこういうシーンがねまたあったりとかしたら、そう。ええ、あの花井君本当あの口説かないでください。わかりました。あの本当に。いたってあの、うん、平常心で。あのアニメーションであの、はい、炭治郎を殺す善逸の絵作ってもらいました <laughs> そこオリジナルで。ええ、わかりました。あのオリジナルで気をつけます。